Ushbu video davomida nafaqat O'zbekistonga, balki O'zbekistondan ham boshqa davlatga ketish imkoniga ega bo'lganingizni va faqatgina Turkiyada yoki O'zbekistonda emas, balki butun dunyoda, asosan Rossiyada ham karantin yengillashtirib tugaganini isboti bo'lishingiz mumkin. Faqatgina ushbu videoda oxirgacha ko'rsangiz bas va undan tashqari aziz yurtdoshlar, boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun va boshqa vatandoshlarimiz qiynalmasligi uchun sizlardan atiga mehnatim uchun bir dona like so'rab qolaman. Kim uchundir oddiy bir bosishdir, kim uchundir bu katta yaxshilikdir, bir savobdir. Yana kim uchundir bekordan bekorga vidir-vidir qilib o'zini ko'rsatishdir. Aziz vatandoshlar, like bosgan bo'lsangiz, pastdagi obuna tugmasini bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz ayni onda bilasiz, juda ko'pchilik biladi, ya'ni Max Madiv kanalidasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madiev va yana an'anaga ko'ra o'sha oddiy reys, chegara ochilishi, charter reyslar va dollar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Albatta, e, to'plagan, undan bundan o'rgangan liglarda boshqasini hammasini sizlarga birin ketin ma'lumotlarda yetkazishga harakat qilaman. Faqatgina shu videoda oxirigacha ko'rishingiz kerak xolos. Albatta charter haqida ham e, qisqacha gapirib o'taman. Bu bu haqida so'raganlar menimcha juda ham ko'p. Xudo xolasa har bittasiga javob beraman. Aziz vatandoshlar, bitta narsaga to'xtalib o'tishim kerak. Oxirgi paytlari Instagramda juda ham ko'p SMSlar bo'lib ketgan, ya'niki murojaatlar eh, agar siz ham murojaat qiladigan bo'lsangiz Max Madif deb topib obuna bo'lgan holatda murojaat qilishingiz mumkin. Ularga qo'ldan kelgancha birin-ketin javob berishga harakat qilyapman. Bilasizlar, endi bu Instagramda ham qandaydir o'chirt bo'ladi. O'sha iloji boricha pastdan tepaga chiqishga harakat qilyapman, ya'ni o'chirtma o'chirt bo'lyapti. qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Va albatta iltimosim sizlar uchun bu kanal doim xizmat qilib kelgan va xizmat qiladi. O'shaning uchun pastda podpisatsiya tugmasi bor qizil. Bosmagan bo'lsangiz bosib, agar sizda bo'lmayotgan bo'lsa, e, Gmail ochishingiz kerak, Gmail deyiladi. o'shani ochgan holatda obuna bo'lib qo'yishingizni e, tavsiya qilaman, sababi kelajakda va Gmail hammaga kerak bo'ladi. Ya'ni pochta bu. Aziz vatandoshlar, demak, e, like'ni boshida so'raganman, bosganlar bo'lsa katta rahmat. Bosmaydiganlar uje bu yergacha men ham bosmaydi, o'shaning uchun uje so'rash kerak yo'q. Mavzularga o'tsam ham bo'laveradi, marhamat. Tak, birinchisi chegaralar ochilgani haqida xush xabar. Endi bu videoda albatta nomi chegaralar ochilgani haqida, e, chegaralar ochildi deb nomlangan. Ya'niki e, bo'lsa, Turkiyani o'sha Turkiya chegaralarini ochdi. Faqat hozir Turkiya chegaralarini ochdi deb turib O'zbekistondan Turkiyaga yokida Turkiyadan O'zbekistonga ketasi degani emas. Bu e, chegarasi ocha davlatlarga chegarasini ochdi yoki chegarasi ocha davlatlarga keta olasiz. Jumladan Qozog'iston bor adashmayotgan bo'lsam, Turkiya bilan Samesni Turkiya e, Turkiyadan ketish bo'lgan, Turkiyadan ketishingiz bo'lgan davlatlardan biri Germaniya, Belarusiya adashmayotgan bo'lsa, xullas bir qancha davlatlar e, Samesni chegaralarini ochdi. bemalol uje samolyotlar qatnovi boshlandi. Endi bu videoda albatta e, o'zbekistonliklar ko'ryapti va o'zbekistonliklar uchun ko'proq bu video qiziq bo'lgani uchun e, O'zbekiston haqida alohida to'xtalishim kerak. Nimaga aynan O'zbekistonga keta olmaymiz yoki O'zbekistonliklar Turkiyaga kela olmaydi? Sababi Aziz vatandoshlar, bilasizlar, bu narsani ko'p aytganman, endi buni eshitganlar bor, eshitmaganlar bor. Chegaralarimiz yopiq va taxminiy rashod bilan va prezidentimizning qaroriga ko'ra Tashqi ishlar vazirligining tasdiqlaganiga qaraganda, chegaralarimiz 1-iyul ya'ni to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsam, 30-iyun ochilishi kerak. Endi xudo xolasa bu e, planlar shu ketishda ketyapti. Ochilish albatta bo'ladi. Sababi u uzatish menimcha aytdim-ku, juda ham kam holatda bo'ladi. Lekin xudo ko'rsatmasa, bu Jovidmi, Covidmi, xullas koronavirus Э, yayilib ketadigan bo'lsa, yana vaqtinchaga to'xtatishi mumkin. Lekin e, hisob-kitoblarga qaraganda chegarani vaqtinchaga uje yana to'xtatib tura olmaydi. Sababi aytganimdek, faqatgina insonlar ketib kelishi emas, balki juda ko'p narsaga ta'siri bor. O'sha chegarani bir kun yopilishi ham O'zbekiston davlati uchun juda qimmatga tushadi. Hozir proza chegara yopdi deb ba'zigilar e, xafa bo'lishi ham mumkin, lekin ishoninglar, chegarani yopgani ancha ancha zarar va qimmatga tushadi. E, nimaga chegara yopildi? Buni juda yaxshi bilasizlar. Iloji boricha o'sha virus yayilmasligi uchun va bilasizlar, yayilsa 5 bettar ekonomikamizga zarari bo'ladi va kamayishlar bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha shu sababdan ushab turilibdi xolos. Nimaga birinchidan sababi o'sha prezidentimizning qaroriga ko'ra, o'zingizlar bilsanglar kerak, mayda oxirida chiqdi, menim yo'q, mayda boshida, aprelda oxirida chiqdi bu qaror. O'sha 1-iyulgacha chegaralar yopilgani haqida. Endi charter reyslar nima yo'q, oddiy reyslar nima deydiganlar bor. Charter reys bilasizlar, ayni onda O'zbekiston vatandoshlarini karantin zonalariga olib borib va O'zbekiston vatandoshlari ichida haqiqatdan ketish kerak bo'lgan vatandoshlarni olib borib O'zbekistonda 14 kun karantinda saqlab, baqib, qarab e, va uylariga yuboryapti. Ya'ni o'sha uchun xizmat qilyapti. Xolos, charter reysda oddiy reys bilan adashtirib yubormang va charter reys uchun bilet xarid qila olmaysiz. Ya'ni o'zingizdan o'zingiz borib xarid qila olmaysiz. Faqatgina o'sha o'zini bir nima deydi pog'onalari bor elchixona sizga zvonit qilish kerak elchixonaga xat yolish kerak sizni chaqirish kerak agar o'zingiz biletingiz bo'lmagan holatda sizdan e, ba'zilari ustiga pul qo'yib olyapti ba'zilari naqma naq ishlayapti xullas bilmadim bu narsa haqida <laughs> detalni bir narsa deyolmayman ya'ni shu holatlarda Э, charter reysi orqali ketishingiz mumkin va shu narsani eslatib o'taman charter reysda hamma ham keta olmaydi sababi katta qilib yozib qo'ygan ya'ni charter reys o'zi kimlarga xizmat qiladi albatta hamma o'zbek vatandoshlarimizga lekin rosmona ketish kerak bo'lgan vatandoshlarimizga shaxsan men masalan hozir ro'yxatdan o'tsam boshqa qilsam men olmaydi va bu haqiqatan odilona qaror bo'ladi sababi men soppa sog'lomman. Ishlamayotgan bo'lishi mumkin, sharoitim og'ir bo'lishi mumkin. Bu endi e, masalan kimnidir aybi emas. Ya'ni kimdandir ayb istamash kerak, chunki Turkiyaga o'zimni xohishim bilan kelganman. Turkiyaga meni hech kim yubormagan. Agar e, olsam yoki ishla o'lib qolsam, boshqa bo'lsam, bu o'zimni E, shaxsiy qarorimga ko'ra bo'ladi. O'shaning uchun e, nima deydi, kimdandir ayib istamayman. E, lekin bilasizlar, O'zbekiston davlati xuddi boshqa davlatlarga o'sha o'zbek vatandoshlari uchun xizmat qiladi. O'shaning uchun majbur bo'lib qolgan vatandoshlarimizni olib ketadi va bilsanglar kerak, homilador ayollar juda ham ko'p chet ellarda. Bu orada Rossiyada ham karantinlar yengillashtirildi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar yoki yangiliklarni ko'rayotgan bo'lsanglar, Rossiyalar ham sekin-sekin chegarasini ochadi. Kimdir aytdi, yana 1 yil yopvordi yoki boshqa unaqa narsa yo'q ekan. U 1 yilga yopish u Rossiyaga ham to'g'ri kelmaydi bu narsa ekonomikasiga va ko'pchilikni qiziqtirgan. Yaxshi eshitlar shuni. Iloji bo'lsa, bu videoni podlitsa qismidan boshqa vatandoshlarimizga ham Telegramdan, WhatsAppdan gruppalarga ham ochishinglar mumkin. Ko'pchilik shunaqa gap chiqarishib yuboribdi. Bilasizlar, gruppalar paydo bo'lib ketibdi. Turkiyada ham bor, Moskvada ham chiqqan bunaqa gruppalar 20-20, xullas, shaharning nomi 20-20 va har xil E, kimdir to'g'ri ma'lumot tashlayapti, kimdir esa vobshe qarshi qilib tashlayapti. Ya'ni o'sha yerdagi ma'lumotlardan biri ko'zim tushib qoldi. O'zbekistonga ketgandan keyin O'zbekiston 1 yil hech kimga o'sha ket ayniqsa o'sha chet eldan kelgan vatandoshlarni hech qayerga jo'natmaydi ekan. Xullas, shunga o'xshash kimdir 1 yil deyapti, kimdir yarim yil, kimdir yana shunaqa ma'lumotlar ko'payib ketgan. Aziz vatandoshlar, hech qanaqa bunaqa e, majinni ketdi ma'lumotlarga ishonib yurmang. Bunday qonun chiqmadi va chiqmaydi. ya'ni o'zbekistonsiz ushlab bir yil davomida ya'ni unaqa narsa yo'q e, turkiyadan kelsangiz turkiya sizni kirgizmaydi yo'q yo'q ming dokumentingiz bo'lsin bo'lmasin unaqa qonun chiqqani yo'q как положено ishlaydi mana turkiya ham уже sekin sekin aeroportlari ochilgan ba'zi bir davlatlarga ketilyapti. O'sha bu oyda o'zida juda ko'p davlatlarni ko'rdim, lekin O'zbekiston yo'q, Qozog'iston bor bormi? Va yanagi oydan e, Turkiya havo yo'llari ham o'sha O'zbekistonga qatnash haqida e, nima deydi, anaqasini ko'rdim, informatsiyasini, ya'ni O'zbekistonga iyullarsidan qatnaydi. Ya'ni shu narsadan olib qarasangiz mumkinki, xudo xolasi ochiladi. Sababi aytganimdek, bu ochilishi oldindan plan qilinadi va oldindan rejalar qilinadi. U o'zidan o'zi kelib turib, tap uzatib yubormaydi. O'shaning uchun iloji boricha 1-iyulni kutishiladi. tavsiya qilaman. Endi charter reyslar keladimi yana didigorlar? bor, charter reyslar menimcha kelmaydi boshqa yoki kelsa ham hali xabari kelmadi. Nimaga? Sababi bilsangiz 7-gacha ham charter reys ro'yxati bor edi, haligacha ham davom etyapti, hali 7 bo'lgani yo'q. 7 dan keyin yana ma'lumot chiqsa chiqadi. yoki chiqmaydi chiqsa kerak menimcha 20 chilargacha yana charter reys qatnasa kerak, undan keyin uje oddiy tayyorgarliklar bo'ladi. Shularda ham yaxshi bilishlarda iltimos qilgan bo'lasdim. Agar qo'shimcha yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha e, ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Barjonidir qo'ldan kelgancha yordam beraman va guruhlarda har xil jiniket guruhlarda menga qarshi e, SMSlar ham bo'lyapti. Bu orada meni juda ham yaxshi ko'rishadi odamlar. <laughs> noto'g'ri informatsiya, boshqa ma'lumotlar deb xuddi o'zlari to'g'ri ma'lumotni beryapti. Hattoki eshigin tagiga borsangiz, eshigini tagidan ham chiqishmaydi. Kimligini o'zingizlar juda yaxshi bilasiz. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev va bu kanal faqatgina siz uchun ishlaydi va siz uchun yaratilgan. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Agar qo'shimcha ma'lumot bo'ladigan bo'lsa fikr bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariy qismi siz uchun ochiq, yozishingiz mumkin. Oxirgacha ko'rganlar Alloh rozi bo'lsin. Sizlar uchun yaxshi yangiliklar topishga yana harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr. We about to turn it on.